сказали, сейчас ее позовут, как зомник контролировал остальную ну, часть ну, коллектива. Ну, Нет, я не в курсе. Понимаешь, Я говорю, вы решили хайпа поймать, что а Цензурный жест. Это что-то один прокуратура, где занимается Караганде. записано. Наны гау кота. Оздинге сикиору, оздинге котагымыз сикиорумыз. 240 рублей. Ой, извините, Так, в общем, находится сегодня у нас а, восьмое 8 число. 8.04.22. Находимся, так, вторая советская, дом 27, дробь 2. Магазин Дикси. Детское питание вот такое. Агуша. Первое. Срок годности 12 месяцев. купили ну, это ваше право. Где управляющий? Рабочий день закончился. Нам сказали, сейчас ее позовут, сказали, она не То она не ушла, еще ее позовут. На данный момент у нее рабочий день закончился. Так закончила или не закончила? На кассе сказали, что сейчас позовут. Она просто все молчат. Никто не молчит, я вам объясняю. Управляющий сейчас на данный молчат. момент рабочий день закончился. На магазине она есть? Есть, она Вы секретарь или что? А, ну если ушла, что Я не я пошла, просто человек Пошел, Или нам из этого магазина в офисе привет передавать э, при очередной трансляции из офиса. Ну, кто-то пошли ее звать, все на касте сидят, кто-то пошел ее звать. Пойдемте, что там. На 30 скоро сейчас доходило. А где у вас чек? У нас есть чек. Кому? Кому можно? Уму, я, когда я Уму позвал? Ума нет. Ум дома. А, Ум дома? Интересно. Ну, ну пусть приезжает. Разговор разговаривать будем. Почему а должна приехать? У меня рабочий день закончился. Серьезно? Да. Ну, а до этого свою работу не выполнила, да? Какую работу? Ну, не проконтролировала Вазумов, ну, э, Зум не проконтролировал ну, остальную ну, часть коллектива. У вас уже двумя разными датами есть покупки. Мы вас отслеживаем э, не сильно, но давно, но давно. Ну, давайте сделаем возврат. Девушка. Вы сейчас предлагаете скрыть э, Нет, я предлагаю сейчас утилизировать. правонарушения при, при, при помощи найти. утилизации. Может, я могу вам сказать спасибо. Нет, найти это найти. Э, а да. Э, Нет, здесь, хотите, здесь есть, имеет место быть два факта нарушения прав потребителей. В части статьи 5 пункта 5 закона о защите прав потребителей. Кросспотребнадзор невозможно вызвать. Не в курсе, что ли? Нет, я не в курсе. Управляющий когда будет? Проверишь, будет в понедельник. 8 утра. Понедельник. Что с ним делать? Ждать понедельник. Я не Зума спрашиваю, а Кирилла Яковлевича. Ё-моё. Стревать будет там в разговор. Ждать понедельник, решил за меня, что делать. Охрененно. Так, у вас есть ко мне вопросы Да. Есть работа. Давайте да, где слушаю. заявление Зум по собственному желанию? Что, значит, по желанию? Ну, значит, где заявление ЗУМ по собственному желанию, пока этого по статье просто не произошло? Да ради бога, я согласна по статье. Так а ответ на вопрос не прозвучал, где заявление ЗУМа? А вы кто? Почему должна вам писать заявление? Руководство напишешь? Нет. А, то есть напишешь, да? А что у вас такое хамское отношение к покупателю? Она еще не написала, прикинь. Женщина. Что был мясо на бедре? Там продукты набрали? Вот козел-покупатель пришел и просрочку набрал. Ну нифига себе. Не, брат. Пришел покупатель такой негодяй, да, вот набрал просрочку, мы торгуем просрочку, а покупатель нехороший, набрал просрочку, руководствуясь вашей логикой. Как такое может быть? Или такое только дикцию. А, что ты говоришь? А, вы а, решили себе хайпа Так я, я и говорю, ну вот, э, вот этот салат мы отдаем, да, а поговорили с управляющим, поговорили, что в понедельник приедем. Вот за эти 6 попкорнов я продолжаю хотеть вместе оплачивать. Ну, нельзя снимать. Кто такой сказал? Дядька в куртке в черный сказал, что нельзя снимать. Нету. Нету. Нету. Правда? Уже Российская Правда. Федерация. Алло. Надо протрезветь просто иногда. Тогда Правда? все становится на место. Конечно. Я говорю, вы решили хайпа поймать, что себе? Это не мы сейчас наводишь я сам в состоянии оплатить. Пока только хайп. Смотрю, кассир. Это неприличные жесты, этим занимаются прокурор, да, где не светит солнце. Я не знаю. Получи удовольствие. Наверное, тебе что надо. Тебе? Тебе. Ты часто это с мужиками делаешь? Нет. Руки. Только руки резину. свои руки. Не трогай. Сэн, Сэн, не трогай ты его. Ты... Чего? Только резину. А? Чего? Как терпила. Так Чего? они и есть терпила. Брат. за базар-то ответишь? Ну Отвечу. Да, пошли. У меня есть деньги, я готов платить. Затерпела, ответишь? А ты не терпишь это? Пойдем? Я мы не терплю. А что за камеру так схватился? А что бы не схватиться за камеру? Зафиксировать твое административное правонарушение. Какое? Матом ругались оба. Нецензурный жест. Т-61 прокуратура, где занимается на камеру записано. В Караганде? На ну, верхней Там полке. отметишь. Ну, значит, звезду. Что, пробалаболился, что ли? Пока хайп не словился. на кассу. А что случилось-то? Я меня покупаю. Fucking assholes. Speak about us. Aha, ko'tingga sikivaru o'zingni. Shu? Naniga o'qita. O'zingga sikivaru, o'zingga qo'tag'imni sikivaru emas. If I understand you, I can answer. If I can understand. Так, а мы вообще-то в Российской Федерации живем. Говорим все по-русски. Все. Чунлива. Кому тут чунлива? Ой, пидор, колготки. Здесь ну, колготку я тебе как куплю, а бошку найду. Давно вопрос. Иди покупай. Хочешь? Да, давай. Я тебе куплю. Давай. Ты сможешь надеть? Ты же сказал, наденешь сам. Нет, ты сможешь ты сказал, ты наденешь. Будь мужиком. Будь мужиком. Ты что? Ответь за базар. Терпилы нахуй стоит. Дети стоят. Матом ты ругаешься. А чего как это, блядь? Терпилы это те, кто вот пошел, сказал, колготки куплю и одену на голову, и не одел вот ты терпила. Я тебе колпу. Давай, вперед. Ты оденешь себе на. Ты сказал, что ты мне их оденешь. Давай вперед. Я хочу не. посмотреть Я тоже. Э, Сейчас даже зафиксировать хочу. Да, я тебе куплю колготки. Давай иди. Ты сможешь себя Ты сам сказал, что мне денешь. Э, не, не, еще секюр, озинги секюр. Зрители, кто в курсе по поводу этого языка, напишите в комментариях. Переведите. Там, комментарий там это, Что он озвучил, переведите, пожалуйста. Иди, дядька, иди. Нет, да как, пока тебя не забрали в отдел на 15 суток, езжай. Иди домой. Иди домой, тебе говорят, пока тебя на 15 суток не забрали. Вот эта штука, и ты полчаса вот слепой. Смотрите, Понял? сейчас, да. э, Иди домой, а, тебе говорят. Вот эти я отдаю, они нафиг. Пока на 15 суток не поехал. Эти я внесу оплату. Мы говорили, что мы приедем в понедельник. Сейчас вот пока не прекратите, вот вы оба. Если один из вас не прекратит, на 15 суток поедете сейчас оба прям. Честно. Состояние алкогольного опьянения – это раз вообще-то на месте. Вызываем, дождешься? Нецензурный жест. А ты Да. Ну, а вы чем отвечаете? Давай. Вы можете Будешь ждать? Отвечаешь? Или сбежишь? Давай. Дождешься? Дождусь. Какой здесь адрес? Так, вот это мы уже... Вторая советская, 27, корпус 4 вроде. Так, ну ладно, посмотрим, что мужика ответит. Давай посмотрим, что за мужика ответит. 15 суток обеспечено. Зато думайте, протрезвеете, да, конечно. за голову возьмете. Да, да, да. Больше матом ругаться не будете в общественных местах. И жесты показывать нецензурные. Ты кулачки-то разожми. А? разожми. В чем проблема? Иди что? домой, пока тебя не забрали. В отдел на 15 суток. Иди. Будете выяснять. Только не здесь, пожалуйста. Пойдем. Нельзя распитие спиртных напитков тут. Пойдем. Пойдем, выйдем. Может, что-то интересное будет. Приходите. Куда он? Вон туда идите. Что? Вон туда идите. Не, давайте вы короче. Руками не трогай, еще раз тронешь, заливаю перцем. Вопросы? Идите отсюда, короче. Еще что сделаешь? Чтобы я вас не видел. Да-да, не удивляйтесь. Чего? Ты дурак, что ли, сам отсюда. И чтобы я тебя не видел. дядька? Сейчас ослепнешь у меня. Я тебе отвечаю. Только ну, дерни. Ну честно, мне даже Я тебя здесь положу. Стало. Вот честно, смешно стало даже. Идите лучше домой спать. Пока на 15 суток не поехали оба. Я ж кирвес, перц. Да я и без перца. А там, может быть, еще и, по, и на дольше задержитесь. Если что-то выявится, какое-то административное правонарушение. Отойди. Кир, отойди. Подальше. Ну давай, иди сюда. Я даже... Сумку снимать не буду. Твои 50 с половиной килограммов. 58. Ну, просто бараний рог вот так. Как нет. Отвечай. Ну что ты меня звал на улице? Зачем я вышел? ты Ты сам позвал. Ты сам позвал. Да я даже не трогаю ее. Вот голые руки. Что, балабулом что ли, оказывается? Не, нельзя же, друг, ну, при друге-то так себя позорить. Ну, ё-моё, ну, блин. Все, мальчики, звездуйте домой. И чтоб я вас здесь больше не видел. Слышь, Бэм, вот вам из твоей жопы снимай больше нихуя сюда, расскажи, я не слышал. Ты оттуда пришел и туда твоя дорога. Видимо, ты очень часто туда ходишь. Давай проверим, 7 лет я зря рукопашным боем занимался или не зря. Иди. Состояние алкогольного опьянения сейчас на раз так щелк и все, и лежишь. Вот так вот. Звездуйте оба отсюда, пока не забрали вас на 15 суток. Иди домой. Да иди ты сюда, но ну, если хочешь поговорить, говори здесь. Иди лицо домой, лицо. пока на 15 суток не уехал. там так вот это прозрачное. В смысле просрочено? <laughs> Я выбрал этот товар, позвал на Ну, Почему меня Я хотел приобрести. Я его могу другой товар подожду, вы тут эти Что такое-то, а? <laughs> А Зачем вам просроченный товар? А зачем вы на полках держите просроченный? А вы проглядели случайно. Вот. Алкоголь не отравили ничего. Ну, конечно, еще бы травили. 307 да. рублей. Ну, если бы, если работало дальше. Нет, я там не был, в отличие от них. Скоро. Не буду. Пока вот таких просроченных зам... управляющих. Я рада вас с вами познакомиться. Я с вами не очень. Вы ну, Дай бог, чтобы никогда мне работница такого притона. Мне очень понравилось. Таких работников нам, как раз здесь хватает. Дикси мозгов не хватает. Так, а он, он недавно пытался устроиться, его нельзя. Да, я в центральный офис проходил. Вот твой разговор с ним, Казакова просто скинет, и ему не будет за подвой это сделать. Ну что, операция ликвидация? Ну давай, да. Надо только этот, поднять вот это. Нет, на телефон. Давай. Не надо, не надо, зачем? Так, операция ликвидация. Сегодня 8 а, апреля 21 год. Находимся в магазине Дикси, а, Санкт-Петербург, улица 2 Советская, а, дом 27 дробь 2. Так, смотрим. Срок годности истек 5 декабря 2021 года. А игрушку можно взять? <laughs> Дитя малое. Она просрочена, Кира. Зачем все просрочено? Операция, утилизация. Тухло притоне действия. Так, фиксируем вторую. Также до пятого Никакого доктор до 5 или не вижу. Ну, в общем, она до декабря 21 -го года. Другой, более темный оттенок имеет. Так, лот номер три для операции утилизация а также операция деоилизация Дикси а, до 5 декабря 2021 года. Да, знаете, Елена, говорю вам как заместитель управляющий, у нас нет войны с Дикси, у нас есть э, спецоперация по деуилизации акционерного общества э, Дикси, Дикси Юг. Ну, Точно. Виксы никогда не справляются. С прошлого Я года, видимо, вы не справились до сих пор еще. Ну, я знаю, что торговать просрочка у Дикси это конек. фиксируем остальные три сразу, наверное. До 5 декабря, до 2 декабря, до 5 декабря 2021 года. нас всех хранить. Видите? Это обычно все актрисы бомжей таких хоронят. Они обычно... Все игрушки не нужны? Остаются такие, знаешь, без документов и не могут даже родственников найти. Просто как собак зарыли и все. Тоже касса переполнена. А чувствуется пропавшими без вести. таких случаев десятки тысяч. Вот. Чтобы у каждого кассира было что покушать. <laughs> Друзья, они этим кормят. Вот, а мы накормим сегодня кассиров, сотрудников тухлопритона Дикси. В следующий раз молочка просрочена, если попадется. Также будем кормить кассира прямо на рабочем месте. Я отвечаю. Вот. А все, э, здесь мы просто корм всем раскидали, как сиром. Дикси ну, от этого грязня не станет, как я понимаю. Поэтому на сегодня мы покидаем данный теплопритон. До встречи в понедельник. Парашникам этим двоим привет передавайте. Да, Если увидите, скажите, чтобы Леонидовичу часы вернули. Он у их мамы забыл их на прикроватной тумбочке. Ну,